قاعدين مكاننا رقم واحد Help! I need a weapon. Watch out! انت بالارض دي والله بال... اه عندي دم اهرب الثانية مو واحد طلعوا طلعوا واحد انت اصعد فوق البيت اه عندهم ثالث عنده ثالث ماشي يلا يلعن امك <laughs> جي جي جي والله اسد